Ei, me trabalho. Hum, bom, sim. Adiós. Mas também começar com a nossa querato. Mas o Rubidi é mestre vai cozinhar um comida delicioso para celebrar meu comeback. Ai, Deus. Ei, mas ayer não, não estava estávamos dos bestias salvajes riba cama. Ora, com cama a pedir perdão, nos apaixoela orasuela apidi portão nos abai ribastos camina cutarati água caiente da para patracofi <laughs> em candela bandi candela justo <laughs> de como te é cada assim nem. passou me boqueiro com da bomes tá me romperto sim a tu tá você é sesei fez dia tá porque babai legantou Mira que bom, mas será que así caliente no se acabou ainda na de missa? Pero qué de malo tem para amiga babu? É rom, para comida bem bacune. Mira que me missa no tiene nada malo, pero de no te exagerar com a passa tampouco. Me não a exagerar, Así no pasa. Así no pasa, ¿verdad? Sí, Oni, ¿Qué como que tende? no sí no Você me que tende? mi que me ei claro eu ordena mi eu quando ali aqui que me back não tem me tu preocupado você tem bom amor você já me tá compreendendo assim pero tá estranho se que ali não regressar mas mucha eu tenho que me back quer se tá mira aqui um dia na aqui não me tá vai ter na sua casa então se eu não tá bem na bom eu tá bem na malu, ei ah, guarda-me bom guarda-me Ruby saibam Tá criança botar onde? Hein? Quem botei a criança? Cana, cana, vou vir aqui. Vai mirar. Que, que problema você tem, Oni? Que problema me tem? Tamane bestia salvaje bota tá com neira de bacama. A duas pessoas bastou camina a outra bateria beba para coffee e me tacava com bomba. Calma, calma, Oni. Ei, assim que boca me calma. Camina levitar me vim comer comida de welcome party com cos. Assim que boca me calma. Ah, levitar? É, e mas costuma botar metido dívida amigo né, quabro qual bem como ele barco. Ah, para de noite nós dois ornuendo a nós dois com traz de qualquer um pipa na né? ele barco, ah, se tu lo que assim, ah, sempre que o paco é of alta de nos vicindário. Ah, tu contas os de eime eime, uaia cuaia. Tá aqui tem mal o que também vital bem como eu noite conosco. É, é e fiesta tá da caba, ah, ué, Rubio nem me Manda fiesta também tem onde, comimento. E não também tem cuxinamento, nem para tem comimento, para né Kala se mali vitabo busa. Ah, basi mas chamali tu me bag den casa. Mas depois fico comendo, tu depois de um saco comendo e que comas depois. Mira aqui, Rubi. Se eu coisa me segue, ah, ué, depois também tem quebramento e coisa. Pra compreender né, -me? Ei, onde me estima que é por aqui? Onde eu? Vai legal aqui. Não, não, não, Luca. Parei, não. Você é coisa que me conta aqui, tá choque mundo. Ikaw. Avisa como may Não, Ay na, Ruby. Tapos si vai sa padulo na ano, may mas velho kung iting É coisa que dá incrível, pela verdade. Por Ruby, que mo tinabobokan to? Mapapabi pa Não uso que é não. Ou uso que é Ruby, para começar a me mês a ouro. Não, Luca. Ei, a Ali também de exterior. Ama, quero banco. Porque o Senhor da Deus me dá corda, não? Me dá quebra tudo para boca para bobo, sabe? Pero de como? Você boca ainda sirve nem bem que eu come, tem? Ah, não? E a ué, o disse que eu comendo de minha boca aqui não posso correr ué. Ali também de exterior com seu amante. <laughs> Kiko? Amante? Não por? Se por, Oni. Como pode estar seguro? <laughs> é amante de bom homem, não? Mimo é. Com? Que? Lei karma. Clara Tamaku. Ali? O que é? Mesmo cabeça, o ori. E o que é? Mas... Ruby, mudei no com é, notícia também choque mundo. É relação entre a boca e está parecido. Ô, Bissami, o que que se loça com o mundo? Realmente? Oh, não, bota, bota, bota, bibo. E... o e tá clara, tem um eco, Alice, mama, tava também sabe DJ. Hum? sumama tabataka sa amin, no? Kailan kaya kung ko ala na konsilya? Tapos sumara, ali tabataka na turmare na mora na telefon. Ito constantemente tabatabay sali, no? Kung auto branco Auto branco Mas esse também outro cara da cor, hein? sabe quanto monde na rosa noite com meu auto. Bem, tá pensei estudo em banda, não tô logo logo assim, Hum. Mm. Então, Quem como também assim, ó? Porque pensar de lá que consegue que assim aqui? Quem como também é assim, ó? Ah? A missa não, Ani. É, né? Ele me parte, não me fiel mesmo. Ah, absoluto. Mira que minha história está que consegui para Satanás. Não tem nada que se fiel. Quando não Satanás mais dolor de cabeça que tem capa. Então, nossa que tem um de para nós para viagem. Entende, não entende? Rubi por para Clara. Abocino por. E ali é demonstrado na tua maneira, não? ko eno kiti nabda mas jasi kubo alita disibi merikilta alita que kiora ta belaga ani ah, batende ato muito menos que muito ta biba boli na minha cheio merikilta só fica dia nanti e eh, falso não? oni oni abota igual que é muito ta biba boli bona minha A única diferença tem no que ainda de tempo que botinho su hombre está mais tanto com ele porque cara bota vai reclamar nada Nunca mais se bom mais rende, você para que tipo de irmão botamos, é? Ami te ganisano, que tipo de irmão ami tem? Ei, mas você me se pleita. E bom, assim tá pensa nunca, não? Que que eu vou fazer com outro rene ture tempo? O que tá abo, tô passando dentro. Ei, pouco rubi, não? Tá castigo você tem. Ei, bom, me se guardar, me sei, Luca. Tu acabaste de pôr, que eu... Que? Mas minha trabalha aqui, não? Larga você só tem uma escuridade. Sim escuridade com não dura para largo. Mas estão vindo aqui, ah, não? Para ver se você não turdos, é verdade. Amigo ali, para trás de porta, escuta. Esta merda você está, não? Você não rubi? Brigando e passe barreta que tem uma curva para atender. Então, Oni, está em suspeito, não? Todo o tempo, não? cada vez no Rubi, nosso nome não, estou a mencionar, mas tanto ah. que a mim mesma mencionei. Coragem, papia comigo, sabe? Ando aqui como botar minha mão no corpo, a botar para botar as 30 mil casal. Quacas, quacas, tá cai Ruby Sim, mas, cultura, para botar 30 mil, com mil homens, desgraciado. Ah, eu vou te perguntar para mim, eu vou te ganhar Ruby E tu verdade que eu vou te pegar? E trato ko pata dunano. Bom tahanha, bom mere esse Que men ture tempo botar pompa me que ama aqui. Não, não, não, não, não, não, não. Ture tempo a botar bota da ganha ali com sumue. Mi vizinha é supostamente amiga. Isami com burti outro mue. E se eu não tenho este sum? Você quando biami tá pedindo o lego maior aqui? Eu te curache, você. Caminha nos tour aqui na sintonga dominou na mesa. A mi cubo, tá como DJ na fiesta não. Então, eu quero que a abo mestre se muda bisa oni de tour de sorte na caminha botar, beta participar de me Então, são duas tá morso outro. Botou desgraciado, basta. Esse sim de tuma. Ah, desgraciado, não? tesungo da cannabis, ônibus, tá, ah, bota tesungo da cannabis, ônibus, da parada, uai, quadra. Então, como é que eu me consigo? Mica, drama discurso, Baka pag ba diskurso lo? Ang, botay né? Me dá uma piada tamo piando que tem. Bota gritando. Tá parando aqui. Ai, você aqui, não? Ah, só vou entender ele, câmera que urato, não? Eu papo com sério. Eu a será. E vou para um no diabo, sabe? Tá paga dona, a pagabo. Eu sei quanto bes, não? Vai que homem e demora com ninguém. que Porque para me direita. <laughs> sei quanto piano? Eta da mostra ribesum um mi! Cada eh, eh, eh, dia me sapete viene andando solo a casa. Ai Deus, como importa porta da cega assim, né? Não, pero ciego tá outro. Cans! Ali me guarda. Este de aue, vou ter que errar e idem. Ei, ali não, leva-me que usa força bruta para me tava aqui dentro. Honey, eh, ma mi consiglio nabutan. Stop di wak pelikula un po ko Che Kaya kaya ta sila sini ko tayo sa bobela ba ito mo eki? Miting gana di wak kinte sun. Tapos ito na ba nung si Biara? Ay, después de mi morto, patende? Ay, tende, tende, tende. Usando ba si Bochincha? Pafo! No, aqui dentro. Ego mia kiko abo kurobe a fomen da kuboso akitu. Luka cosa? Botin tu raso. A sombra, ma paga tu posca. Ando ta basta anya não, nan não, no, ta falta respect Aí, bom mama. E bom vizinha. Então, já, a minha quieta forma parte de time eh, aqui. Ele tem né? A boa lá cai. Pero ali não em nenhum caminho. Quem di? Ah, miti. Vai compreender quem di, ó? Você está aqui, hein? Um louco! E você ia me louco? Ah, me bota pra cima, eu conheci comigo. Mira que me tá acaba cuba o bomber! lá me vai! Lá me vai! Comportação tão baco, não? E mira que lá me vai, me acaba com não! É onde comportável, não, porque senão eu te uso, me poder contra você. Como que é? Quando ela estava, quando eu trabalho, não? Mira que vai, abriu! Eita, que lá me vai, eu vou com você. E cara, para, para, vamos.